saliendo de la casa después de nuestra primera semana de, estadía en Irlanda vamos a hacer un paseo a un parque muy grande que hay acá que se llama Phoenix Park y según los videos y cosas que hemos visto al parecer hay ciervos que uno puede ver y estar cerca de ellos es como la gracia así que ahora acabamos de salir de la casa eh, vamos caminando a buscar eh, la micro que tenemos que, tocar, que tomar y, ver cómo nos va si nos acompaña el día porque acá de un momento de un momento a otro ah, eh, cambia el clima ¿qué me dice señorita? <laughs> ahora vamos caminando por Circular Road a tomar el bus. Vamos a seguir caminando, la temperatura está agradable dentro de lo, dentro de lo posible. Generalmente acá está baja la temperatura, pero por el momento va bien y el sol está ayudando. acabamos de llegar al Phoenix Park y estamos recorriendo parte del parque. <laughs> Mucho árbol, palmera y flores, laguna artificial y este engendro. <laughs> Por ahí atrás se ve una iglesia nuevamente. una pequeña pileta, personas haciendo deporte. hoy es un día muy helado para venir a recorrer el Phoenix Park. ¿Estás buscando ciervos? Sí, mira, ahí hay un ciervo negro. Por ahí hay dos ciervos grandes. Está pinche pequeño ese ciervo. bien dónde están. Y tampoco hemos preguntado, así que solamente... El se llama Encontramos a los ciervos. Eh, la gente los alimenta, por eso tienden a acercarse a la gente. Y al parecer no hay que alimentarlos. los ciervos se acercan bastante a la gente esperando que les den comida, pero Mira, ahí está dando zanahoria. ¿Qué te parece, amor? No me parece muy buena idea que le den tanta comida. Ya vimos a uno vomitando. Sí, estaba como haciendo... No <laughs> estaba haciendo arcadas. De nosotros igual se nos acercaron, pero nosotros no les dimos nada de comida. seguimos caminando ahora en el Phoenix Park vimos algunos ciervitos vimos eran como 6 eh, aproximadamente y hay un viento súper frío en este momento eh, el día había amanecido despejado pero ahora está bastante nublado y con viento helado, viento frío así que Vamos a recorrerlo hasta que nos pille la lluvia. Ahora vamos de regreso. Ya comenzamos nuestra caminata de retorno, a nuestra casa. Vamos a dejar algunas imágenes de, del eh, parque, de nuestro paseo. sit down.